j'ai choisi euh, de mettre la photo d'une sculpture que j'ai réalisée qui s'appelle euh, L'envol d'un mur de séparation, représentant euh, un bout de mur de séparation agrémenté d'ailes, en fait de plumes d'aigle, mais qui sont en fait une imitation de plumes d'aigle ce qui m'intéresse, que ce soit une imitation. Et c'est, ça reprend la forme d'un totem. Alors ça signifie pour moi vers la liberté, puisque euh, je vois les murs de séparation vraiment d'un point de vue symbolique comme euh, toute forme aliénante, toute forme trop autoritaire, euh, à laquelle j'associe donc toute la symbolique des plumes, qui est une symbolique de la culture indienne, mmh. les plumes d'aigle voulant dire la paix, et puis puisqu'on ne peut pas utiliser les plumes d'aigle aujourd'hui, fait une imitation à partir de la plume de dindon, et la plume de dindon signifie euh, l'altruisme. Donc il y a un côté ironique, peut-on arriver à la paix puisqu'on est obligé de passer par une pas l'imitation Vraiment une question de euh, où commence la liberté, euh, où, s'arrête-t-elle ben, Je souhaite que chacun puisse, à défaut de trouver sa voie, en tout cas se sentir assez libre de la suivre.